so mba kumwe nanjye yane rero ariko ntabwo murabizi ko ntabwo tujya tubapfusha ubusa tuba tugenda tubatumira abatumirwa benshi abantu baba baragiye bakora amazina mu buryo bumwe cyangwa ubundi baba baragiye bakora amahiti mu buryo butandukanye ahangaha rero turi kumwe n'undi mugabo nawe ngira ngo benshi muramaze kumenyera cyane ni umwe mu bagabo navuga ko bahetse muzika nyarwanda traditional music umuziki w'umwimerere wawo undi gakondo gakondo niko abantu benshi bakunda kwita ngira ngo ni umwe mu bagabo bagiye bitabira amafestivali menshi hanze y'igihugu bagiye basohokera igihugu bacuranga inanga n'inanga ni iningiri ni inanga wala reka natangira twibwira nk'umuhanzi n'ubundi abanza ikiri gite mubanze mubyumve hanyuma amazina yo ni yayandi nayo bamwita Deo Munyakazi umugoroba cy'idende cyangwa utaratasa zirimo abagabo bakagira inka kamanga nkabikubitaho inkota y'abagabo inabirere we impakiro ziraguhunga n'ikimenyimenyi uruhanga se uzana cyenda nari igihangane inanga narayicuranze mu maranga narayicuranze mu bwishaza narayicuranze mu bukonya narayicuranze cyane mu bwana cyangwa bagiye batereka rwo maze bahutsa bavuga amakwaya imiseke n'imiseke irabagwiza mu mitembo nanjye nyora ingambye ngabana isanzu nk'ibyari usuka mwenda temahaganirwa mu gisaka soko bavuga ati naho naho waba ni dogo nyakazi rero turi kumwanga turakuramukije cyane hari hashize igihe kinini hari hashize igihe kinini ngira yego umwaka mm. ushize ajya umwaka ushize umwaka ushize mm. hashize igihe kinini waragiye uba bize n'ubundi natwe akazi kaba kenshi ariko mm. uyu munsi noneho turagufite amakuru y'iminsi byari byifashe gute ya makuru ni meza turakomeye ni amahoro abona rero hari ukuntu yabyinangaga nk'uri kuryoherwamo eh? iki kintu ntabwo nakibonaga kuri televiziyo gusa <laughs> ntabwo ari ikintu none ubu ni inanga eh, inanga ndetse eh. <laughs> umuntu ashobora guhita agira amatsiko dewe ubundi mm. inanga eh, ni wowe uzikorera hari ahantu hano mu rwanda bazikora biba bimeze bite inanga ubundi ikorwa mu giti cy'umwungo ntabwo ari buri ntabwo yego yego barazikorera ahantu bazikora eh, ushobora kuyibona mm. Mm. yego hari abantu baziramvura mm. ntabwo bavuga ku bazinanga ni ukuyiramvura eh. ni nk'ingoma hanyuma uyikeneye akayikosha cyangwa se akayigura eh, nayo barayikosha yego biraza kuganira n'umuntu ukora um, turaza kugenda twigana twungurana <laughs> ah, yego uyu muntu iyo akuriye ibyo ko uri umusore ukiri umujene ntabwo bimenyerewe kubona ko umusore w'umujene nkawe yifata akavuga ngo ngiye muri kariyeri yanjye ya muzika mpisemo kuririmba gakondo noneho njye ncuranga intanga iyi nganzo iyi nganzo yikomora eh, ni ibintu nakundaga no mu bwana nkakora njyaga nkora imivugo eh, nkakunda inganzo gakondo nkakunda eh, gutarama ibijyanye n'ibisigo nkakunda cyane cyane no kumva igitaramo kuri radiyo rwanda hari intanga nakundaga cyane nkumva ni ibintu ba rujindiri ba sebatunzi ba kabarera ba kirusu tomasi abo bose ni abantu bacuranze inanga rero nza kugira umugisha nza guhura n'umusaza witwa mushabizi umusaba ko yangisha aranyemerera ariko wenda mbere y'uko y'uko incuranga n'inanga nari nsanzwe ncuranga n'ibindi bikoresho ariko namaze kumenya ko eh, ibiya bikoresho ducuranga piyano gitari ntabwo ari ibyacu bashatse baza bagatwara ibyabo <laughs> ndavuga rero reka nkore umwimerere w'iwacu reka mm. ncurange eh, akarango k'umuziki w'iwacu gakondo cyane ko wenda abantu bacuranga gakondo abantu bibwira ko eh, aba ari abantu bakuze mu myaka mu myaka za mirongo wenda batuye ahantu nyine kure hirya hirya mm. yego we udashobora kubabona mm. ntabwo ni igihe abo basaza bacu bazaba badahari tuzasigarana iki nahisemo rero kugira uruhare mu gusigasira umuco wa gakondo eh, niga inanga mbikunze biranyemerera mm. birakwemerera umuntu ari kureba inanga ngira ngo ifite imirya ingahe baba byita imirya nabyo ni imirya ni imirya wenda nayisobanura ho gato iyi niyo nanga twavuga ko ifite forume nk'iy'ubwato eh, cyangwa umuvure mm. <laughs> nayivuze ko ibaje mu giti cy'umwungo mm. ifite umurya mm. uyu ni umurya w'inanga ariko n'umwe ni uko uhera ahangaha eh, n'umwe ni uko uhera ahangaha ukazenguruka igiti cyose ukagarukira ahangaha ubamo rero imirya hari ifite imirya icumi cumi n'ibiri ariko iya rusange cyane cyane aba ari nk'umunani cyangwa icyenda indi ni ifasha iyindi mirya kuguma mu hmm. kuguma muri muri ki hmm. muri note iyese eh, urabyumva nawe eh, ibyo birahita binjyana kubaza ese inanga nayo wari waje kuyisobanura eh, nari ntarangiza uyu ni umurya aka ni agati gafasha imirya kugira ngo itakoraho hmm. eh, utu twobo dufukuyemo batwita amaso y'inanga hmm. ni ukugira ngo bibone ubuhumekero hmm. yego eh, iyi ni imitako ya nyarwanda noneho utu twobo umurya unyuzemo aya ni amano yayo eh, ah, muri rusange inanga ni iyi ngira amatsiko wenda mbere yo kumbaza kiriya kibazo nanjye kukubaza mm. tubwiye ko yari amaso y'intanga kugira ngo ihumeke kuba iki batahita amazuru ntabwo namenya impamvu ariko umumaro wayo wenda ntago ari kugira ngo inanga ibone mm. ahubwo ni ukugira ngo <laughs> ijwi ryayo ribe ryagera ahantu hose rishobora mm. kunyura hano imbere rishobora kunyura inyuma yego amazuru urabona kameze nk'ijisho eh, eh, umuntu ashobora guhita yibaza abonye wa mugani ifite imirya eh, nk'uko watubwiye ifite imirya icumi ifite imirya cumi n'ibiri hmm. inanga igira note mizikare nk'izo ubundi nk'izisanzwe amanota ni yayandamo urakoze cyane ubundi ibikoresho byose bya muzika ku isi bifite ahantu bijya bihurira hmm. nubwo bimwe na bimwe biba bifite umwimerere ukuntu ariko cyane cyane ibikoresho bya kinyafurika Eh, ifite amanota atanu hmm. mu gihe gito ifite arindwi hmm. iyo ifite atanu aribyo bituma iba ntabwo ko ari inanga ibarirwa mu njyana ya blues eh, yego rero hmm. ni amanota atanu ni imirya itanu indi isigaye ikaba umukaba uri hejuru cyane undi uri hasi cyane ari ni octave umwe uri hejuru cyane undi uri hasi cyane muri rusange ni ikaba ifite ubwo iyo mirya itanu ni pentatonic mm. eh. mm. ni byiza ni byiza koko umuntu ari ibintu abantu benshi navuga ko wenda nk'abana ni byiza kubona umuntu w'umujene nkawe w'urubyiruko ugira gutyo ukavuga reka nsigasire umuco nyarwanda mm. njyewe noneho njye muri ya gakondo mfata inanga nanjye nyikirigite kugira ngo babyita gukirigita eh, inanga ni ibintu byiza cyane rero wa mugani ko twakoze twumva wa mugani ibitaramo twumvamo ba sebatunzi bande abo basaza bagiye bazicuranga inanga cyane nkeka ko ari nabo waba warirefereyeho nawe ese eh, wowe nta nta nta nta hantu ukomora iyo nganzo wenda nko ku mubyeyi wawe cyangwa se ku muntu muri famiye ushobora kuba warakwesipirirwa avuga ngo reka ibintu nanjye bikore ariko bifite eh, urakoze cyane wenda nahera nko ku bavandimwe banjye nabo ni abahanzi ni abaririmbyi eh, muri rusange hmm. ariko noneho sogokuruza bambwiye ko yari umukaraza ahantu haberaga umuhuro ahantu bita ihuro eh, eh, haberaga umuhuro yari umukaraza hmm. umukaraza w'ingoma wenda niba ari ibyo byahise bidukukiramo ntawamenya ariko eh, dufite impano nyinshi zitandukanye hmm. ibintu byiza cyane ibintu byiza cyane ndabona reyane hari ukuntu yabaye interesiye yarumva birasa nkaho byamuryoheye ukuntu urumva ushaka ko yongera agakira igitabo yamfasha kongeraho gatoya wenda reka duhite duhere kuri iyi ndirimbo yawe hari indirimbo yawe ufite ngo ndamahoro ndamahoro iriya ndirimbo ubundi mbere yuko uyiducurangiraho gatoya mm. ah, iriya ndirimbo ndamahoro washakaga kuvuga iki ariya ah, ndirimbo ni indirimbo imwe mu ndirimbo zo guhimbaza imana mm. eh, iri mu gitabo cya kantike ijana na makumyabiri na gatanu mm. Eh, abenshi barayizi abenshi barayizi barayikoresha rero nifuze uburyo eh, dushobora guhimbaza imana gutarama dukoresha ibicurangisho by'iwacu hmm. si ngombwa ko dukoresha ibicurangisho by'amahanga ntabwo ari byo bitugize ndashaka hmm. kubwira abantu ko bitanahari hmm. dushobora gutarama kandi tukanyurwa eh, kubera ko imana duhaye umuco mwiza ni gute tutayisingiza tutayitaramira turi kuririmba muri uwo muco nuko rero nashyize nagerageje kuyishyiramo birankundira mfite n'izindi cyane n'izindi ndirimbo nyinshi wazibona ahantu hatandukanye reka duhere kuri iyo ndamahoro banze banayinjoyinge koko live hano kuri iyo tivi i maholo ndama fita mahoro yuzuye abantu benshi mugani batajyaga baha agaciro kuba bakumva ko inzira ndirimbo turirimba mu rusengero indirimbo zo mu gitabo indirimbo zindi zisanzwe zishobora kuba wazicuranga ku nanga bigakunda zikajyamo ntabwo sinkeka ko hari undi muntu wari warigeze abitekereza ariko yumva ko kugira ngo niba reyani niba wabyumvisha ku buryo ki ari umwimerere wumva biryoshye kuko hari mm. ibintu ushobora kuba kuririmba ukayumva ikagukonekita n'imana yumva ikakujyana mu mwuka mm. ndumva irusha ibicurangisho dusanzwe tumenyereye ahubwo byiza cyane mm. ah, birahita binjyana mu kindi kintu nabonye wanakoze rwanda nziza wakoze mm. rwanda nziza nawe yikora mu nanga biraza kuza nabyo kuntera amatsiko wenda tuze tuze kuririmba naho igitero kimwe cya rwanda nziza twumve noneho indirimbo y'igihugu iri mu nanga ukuntu biba byifashe bamugane kuko ah, twamenyereye ko bajyaga bayicuranga muri classique ukabona baricuranga kuri piyano n'ubundi kuko mm. noneho wowe wafashe peni uravuga ati ngewe yicurange nkoresheje inanga mbere y'uko tuyijyaho rero deo niba nibuka neza ubushize ubwo tuganira wambwiye ko kurangiza warangije minisitiri eee narangije muri mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se Masters muri business administration cyangwa project management bijyanye no gukora amaporoje yego urangije urangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza wigumira mu muziki wawe n'ubundi wakoraga ya kuko bifite ahantu bihurira nashaka uburyo nabona indi firida ukuntu bakora kugira ngo mbe na mbe nakora amaporoje atandukanye ashingiye n'ubundi ku muziki nkora mm. birahabanye ntabwo bihabanye bifitanye bifitanye isano yego cyane cyane iyo ubonye abandi banyeshuri mwiganye barasohotse bamwe bakajya gushaka akazi abandi bagashinga bizinesi zitandukanye nyine zihuye n'ibyo ngibyo bivuga wowe ukibona n'ubundi warahise uvuga ngo ibi nize ubumenyi nkuye mu ishuri reka mbugumishe mu muziki wanjye noneho kujya mu muziki wanjye utere imbere mm. kugira ngo kugira ngo ufate decision nk'iyo ngiyo ni ibintu bitoroshye cyane cyane ko mu rwanda bavuga ko umuziki nta mafaranga wubamo mm. wowe uyu muziki ukora gakondo ukuramo amafaranga eh, wenda aho nahera kubera kubera e, ibijyanye na project management nize nk'uko navuze ko bifite ahantu bihurira iteka nifuza gukora ikintu nkunda nkakenjoyinga ku buryo buhagije wenda ntahise ndeba ngo ku mafaranga n'ibiki n'ibiki n'izindi poroje zitandukanye n'imiziki turazikora ariko cyane cyane nisanga muri gahunda y'umuziki mm. rero eh, amafaranga ukuntu aboneka si ukuntu wenda nabigusobanurira ariko araboneka mm. kubera ko ari aka ni nk'akazi eh, ni umurimo ni ikintu nkora mu buzima bwanjye bwa buri gihe ni ikintu ntegurira poroje nkazikora nkazirangiza nkafata izindi nkakora indirimbo odiyo eh, videwo nkitabira amafesitivali atandukanye urumva byageze aho bihinduka umurimo nubwo mbikora mbikunda ariko nabibonyemo n'umurimo ese tunabibonyemo n'umurimo mu by'ukoko kenshi nkunda kubona njya mbona burankurikirana ibikorwa byawe n'ubundi buri munsi njya mbona wagiye hanze za burayi uri mu mafesitivale n'ibiki n'ibiki ubona ko uh, iyo ugezeyo ugacuranga inanga cyangwa se ugakirigita inanga ugacuranga indirimbo uh, z'umuco wacu ubona bariya abazungu nka muri kumwe babyakira gute ni ibintu bishimira cyane hmm. iyo bahuye n'ibintu batafite ubumenyi buhagije <laughs> barabyitondera bakabyitegereza bakabigira amatsiko menshi barabikunda cyane ukuntu igiti gishobora kuvamo umuziki mwiza cyane kandi uryoheye amatwi bakunda ibintu by'iwacu cyane ndetse bakaba barusha na nyirabyo hmm. barabyishimira niyo mpamvu badutumira tukagenda tukabataramira ni ibintu ubona baha agaciro cyane kandi bubaha umuziki wa nyafurika barawubaha ku rugero rukomeye cyane hmm. ngira ngo niba nta kindi kibazo cy'amatsiko wumva ufite kubaza deo twatsimbukira kuri rwanda nziza tukumva njye ikibazo cy'amatsiko nari mfite nibazaga ese iki giti yajya batubwiye ngo ibajwemo ni igiti cy'umwungo umwungo eh. ese ntabwo wakibaza mu muvumo cyangwa ibindi biti byose bisanzwe ni ngombwa icyo cy'umwungo eh, umwungo niwo niwo ngombwa cyane mm. kubera ko ibindi biti hari ukuntu wenda biba biremetse ukuntu mm. eh, ushobora mu kindi kuyibaza mu kindi giti mm. wenda ijwi ntirisohoke neza hmm. ariko byagaragaye ko iki gitari cyo ari cyo kivamo inanga nziza ivuga neza hmm. nkongera nkagira hari ukuntu uri kubivuga nkumva mu matwi yanjye sinzi ukuntu biri kujyamo ni intanga ni inanga ni inanga inanga eh, hmm. ibyo uvuze ni ibindi eh, <laughs> byajyaga bikunda kunshanga eh, ukuramo ta inanga inanga iyi eh, rwanda nziza wenda mwaza kunyemerera si mpita nyicuranga kubera ko mm. nayicuranganye n'umusore ucuranga gitari witwa Deo Salvatore ni idiyo twakoze y'abantu babiri mm. eh, ubwo eh, ambasade y'ibihugu by'ubumwe bw'ibirayi yatubwiye kuyicuranga ariko mu muco mm. turafatanya nk'uko mwabibonye mu kavidewo ni ni duwo y'abantu babiri ni nyine rero hari ahantu wenda hari ahantu haba hari amavide kubera ko arayuzuza mm. ahubwo wenda nazababwira ubutaha tukazana mm. eh, nta byo buriya ngo ibyifuzo by'umutumirwa nabyo mm. kandi kuko ni byiza ariko deo turagufite turagufite ngubu ibyo ari byo byose niba utari uducurangire rwanda nziza ufite indirimbo nyinshi ufite indirimbo zirahari zirahari ariko noneho reka twe kujya kuzaho byibuze hari nk'indirimbo ukunda nawe ujya usubiramo yaba iya sebatunzi yaba iya bande wumva hmm. ukavuga ati uyu musaza aha yari ankomye <laughs> akaririmbo nanjye kajya gacuranga n'injoro yimwe ducurangira akaririmbo kajya kose kakakwinspira nawe indirimbo wumva ukavuga ati cyo kose hari nk'indirimbo ya kabari viyatoro hmm. yitwa abandi mana zirabaha abandi mana zirabaha eh. bang, babakura muhigirwa, ahi mba nakomeje kureba reactions zawe uburyo ufiringa uyu muziki urabona ko uba uri mu yindi si eh, mba nagiye <laughs> nabonaga yane nawe yatwaga hari ukuntu yashaka gusinzira mubona ko hmm? nawe azaze twi ayige nagiye umuntu bise ko n'ubundi ukomeje ku kibazo nari ngiye kukubaza mm. ah, biragaragara ko hari hariho new generation y'umuziki mu rwanda hari abana bari kwiga by'umuziki bigiye bitandukanye uburyo bugiye butandukanye sinzi niba wenda ku ishuri ryigisha muzika ryo ku nyundo mm. habayo isomo ry'inanga ah, muri sirizi twajyaga tujyaho kubasura kubaganiriza eh, mperuka hari abantu bari bari kuyiga mm. barimo uwitwa inyase mm. ariko bararangije inyase arayicuranga ah, n'umuhungu wa sofiya n'undi muhungu wa Sofia eh. nawe arayicuranga mm. eh, bagiye bahari mm. eh, by'umwihariko n'umuvandimwe wanjye witwa nifasha esiteri ni umukobwa mm. nawe naramutoje arayicuranga neza ubona icyo icyongeye kugenda kivamo ntabwo ari nka mbere washaka umuntu ucuranga inanga ukamubura ubona urubyiruko ari ibintu rukunze cyane hanyuma umuntu ashaka kugira ngo wenda aze yige gucuranga inanga byamusaba iki kugira ngo umwigishe Eh, ndimo ndabitekereza mu buryo bwagutse wenda bitewe n'umwanya n'amagahunda menshi ubona barimo ntabwo bari napanga eh, ibintu biri fikise ngo eh, ushaka kwiga gutya na gutya na gutya ariko ndabyifuza mu gihe kiri imbere mu buryo bubohoke abantu bose mm. niko niko byifuza njyewe ikintu nakongera nkamubaza muzi se watekereje cyangwa wagize igitekerezo cyo gutangira gucuranga iki gikoresho cyawe wabigizemo e, igitekerezo ryari ese niba ari impano yari kurimo batubwira ko ubundi yari impano birakorohera se ntabwo byagufasha igihe kirekire cyane uri kubyiga bifata eh, umwanya bifata mm. umwanya kuko ikintu cyose umuntu arimo kwiga atamenyereye mm. bimutwara imbaraga eh, umwanya no kugikunda mm. yego <laughs> nari nkojije mu buryo bubi ikindi nari nkojije nari nkojije ngo ese icyo gikoresho cyawe nyine nk'uko watangiye kukiga ryari watangiye wamenye wumvishe ushaka kukiga ryari urakoze cyane mm. nk'uko nari navuze mbere nacuranga ibindi bikoresho na n'ubundi cyangwa nacuranga wenda nuko icyo nahaye umwanya cyane muri bibiri na cumi na kabiri ya nibwo nahuye n'umusaza anyemera kunyigisha hmm. eh, bibiri na cumi na gatanu na gatandatu gutyo nibwo nari ntangiye nda kujya kuri sene zitandukanye kuko nibwo nari nkirangiza kaminuza ehm, ma festival ya hano i kigali nibwo twatangiye kujya muri muri east africa hmm. dukomeza n'amaturunero atandukanye ku mugabo w’i burayi n'ahandi henshi umuziki urakuryoha cyane <laughs> eh, ni ibintu byiza ni ibintu byiza burya gukora ibintu ubona amashuri yawe uyafite ukavuga ntibyereka amashuri meza ariko noneho nerekeze mu bintu nkunda mu bintu mfitemo impano mu bintu mfitemo pasiyo mu mm. bintu niyumvamo bya bintu nkora nkumva kuko umutima wanjye urabibutse mm. ibintu byiza cyane rero kugira ngo deo unyemerere tugenda tugana no ku musozo ndabona n'amasaha yatujyanye kugira ngo uraza kuducurangira indi ndirimbo imwe hanyuma ugire ubutumwa ugenera urubyiruko muri rusange haba ari abo banyamuziki bari mu muziki uri moderne hanyuma n'urundi rubyiruko ruri kwinjira mu muziki uri taradisiyoneri nk'uyu nguyu urimo hmm. eh, urakoze cyane ubwo nahera kuri izo nama eh, icyo navuga ni uko umuziki w'iwacu gakondo y'iwacu niko karango kacu umuhanzi uwo ari wese eh, agira abo areberaho cyangwa se referanse nkanjye nkunda kurebera ku nganzo ya kera eh, uko bandikaga uko baririmbaga uko bacurangaga bimfasha rero gukora inganzo nzima itamara umwanya muto cyangwa se itazima kandi ishobora kurenga imipaka y'u rwanda ikakomanga ahantu kure rero umuhanzi wese mu badukurikiye namugira inama yo gukomeza mu byo akora ariko abikore ashyiramo navuga ko ari nk'aga pasiwadi k'u rwanda mm. <laughs> yego kubera ko kugira ngo eh, dukomeze na gukora injyana zitandukanye za hariya handi hirya mm. kandi hari aba ba nyirazo bahari baturusha baturenzeho tugerageze gushyiramo akantu k'umuco nyarwanda mm. bamenye ahantu iyo ndirimbo ituruka bamenye ahantu icyo gihangano kiva nibwo bizabatiramutse kuvuga ati iyo ni umwimerere wa kinyafurika mm. mm, nicyo kintu nababwira kandi bakomeze kujya mbere mu byo bakora yego mbere yo gucuranga mm. hari ujya ukurikirana umuziki uri mu ndemwe w'abandi bahanzi bano mu rwanda yego birashoboka ko ushobora kuririmba ariko n'izindi njyana eh, cyane cyane za gakondo gakondo niyo ariko buriya hip ntabwo iba kujyamo hip ushobora guhura n'umuraperi nkamukinira groove akaba yajyamo ariko nge ashwire <laughs> ah, kare <laughs> ya nibyo hirya nashakaga ntacyo noneho ubwo mm. tugana ku musozo dukenera ako kantu gake ubundi dusoze mwakugane twubike nawe ujye kwita murakoze cyane wenda nasoza mbashimira ilo tv eh, kubwo umwanya muduha gutekereza ku nganzo gakondo mm. akenshi usanga inganzo gakondo isa naho iri yonyine hmm. ariko kuyiha umwanya gutya biradufasha cyane hmm. ah, wenda ikindi navuga ni ukubabwira ko mfite inkuru nziza y'uko ndi gukora umuzingo w'inanga cyangwa se hmm. album inanga yanjye izaba yitwa isoko dusangiye niyo yitiriwe alubumu izasohoka vuba minsi iri imbere nzabibamenyesha kandi ushobora kubona ibihangano byanjye kuri social media zitandukanye hose nkoresha munyakazi bero kuri instagram facebook twitter eh, wajya no kuri facebook kuri kuri youtube channel yanjye ugakora subscribe nkoresha munyakazi bero inanga kuririmba ni iyitwa isoko dusangiye ariyo yitiriwe iyo album dusengane imana dusangire byose dufumbate imfubyi duterane inkunga duhane inka duhane n'abageni mm-hmm. nk'uko byahozeho isoko dusangiye ni umuco w'abavuka rwanda ni umuco w'abavuka rwanda isoko duzanye ni umuco w'abavuka rwanda ni umuco w'abavuka rwanda abana b'imisage batunga urukundo abakobwa b'iwacu basusurutsa uruhimbi ababyeyi b'i rwanda barwambarira impumbya abasaza mbakunde bari mu misango mhm. nuko byahozeho ye nuko byahozeho mm, isoko dusangiye ni umuco w'abavuka rwanda ni umuco w'abavuka rwanda tom cyane mu bwana cyane aho bagiye mu itembo nanjye ngira inganji ngaba nisanzurunye rya rusuka mwene tema hagariho Yeah! abakobwa baberwe abashumba bashore izo congore zize abashimye amararo amata bature yehe nk'uko byahozeho ye nk'uko byahozeho mm, nk'uko byahozeho mm, nk'uko byahozeho tutaramane nk'uko byahozeho ducyure ingange nk'uko byahozeho ducurange inanga nk'uko byahozeho twizihirwe nk'uko byahozeho yehe nk'uko byahozeho isoko dusangiye ni umuco bukan buana no gukorakorana abahanzi baririmba amadeni mukabihuza n'ubundi na gakondo ku buryo ushobora gukora undi muziki utandukanye birashoboka cyane birashoboka reka tugushimire rero ngira ngo umwanya waduhaye kandi nizera ko n'ubutaha nitugukenera n'ubundi uzongera ukatwitaba njye na Jay Nohera nk'uko mumaze kubimenyera iyi ni Yero TV mukomeje gukurikirana ndetse ntabwo mba n'igihe nyine mba ndi kumwe na Leanne ciao